دوش بلبل از بلبل خوش الهان بوی محمد آمد در وقت صبح گاهان بوی محمد آمد اندر صباح مردان بوی محمد آمد رفتم به سوی بستان گلها شکفت دیدم رفتم به سوی بستان گلها شکفت دیدم از جانب گلستان بوی محمد آمد از جانب گلستان بوی محمد آمد در حلقه گل و مل میخاندوش بلبل در حلقه گل و مل دوش بلبل از بلبل خوش الهان بوی محمد آمد از بلبل خوش الهان بوی محمد آمد طه بخان و یاسین والدم بگوی آمین طه بخان و یاسین والدم بگوی آمین از سوره های قرآن بوی محمد آمد از سوره های قرآن بوی محمد آمد اول بکن تغارت وانگه بکن عبادت اول بکن تغارت وانگه بکن عبادت از فیض صبح و خیزان بای محمد آمد بوی محمد آمد انهاش در گشادند اندر سرای جنت هشت در گشادند اندر سرای جنت از هر سرای جنت بای محمد آمد بای محمد آمد توفان کربلا را گرد حسین نامن از ناله امامان بوی محمد آمد از ناله امامان بوی محمد آمد بوی محمد آمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أي مجلس فقيران أي جمعهم نشينان گوید از دل و جان صلوات بر محمد با سینه سوزان با دیده های گریان گوی دست دراجان سلامات بر محمد به سر شود و سامان رقصان پای کوبان بسر شود و سامان رقصان پای کوبان گوید از دل و جان سلوات بر محمد گوید از دل و جان سلوات بر محمد جنها کند قربان هر لحظه ای عزیزان جنها کند قربان هر لحظه ای عزیزان گوید از دل و جان صلوات بر محمد